Эй, менде майда жоқ не қыла алсам менде тас жоқ мен не қыла Эй, ей ей бұл сендердің да бұл сенің жұмысыңар майда алып жүрмейсіңдер өзіңдер. Мен байке жақын жерге келеріңізді білесіз сіз майда ала алмайсыз ба мен мен садақ қосыңызшы саған барбы Оға. е байке приложениеден маған бес звездочка қойып қойыңызшы ә ой иди рахмат ассалаумағалейкум байке орыс па е уалейкум ассалам е сен деген жаңа кімсің да э? о голосқа барған ба жоқ қайдағы голос жана қырғыз республикасына эмгек сиңирген артисттердин жанында жүргөн боласың да <laughs> ооба алдыга отурабыз бирок байке бир маселе бар да кошелегимди үйгөнтүп калыптыр э ойлонбо эми сен деген ырчысың сен деген звездасың сени сыйлайм урматтайм тааныйм дегендей коркпой эле кой рахмат атың ким эле адилет жомабеков а жомабеков <laughs> прям такыр сом жокпу э акча такыр жок бирок жақында эле бир жаңы жазыштырдым эле ошону презентация кылып сизге бир ырдап берейин кандай дейсиз давай кеттик э <laughs> кайф кайф э жаңы эле бирөө неф кетип мага эле бузуп салбады ошон үчүн нерв болуп отургам да а так нормально эле бар эреси сдача жок анан тигиндей мындай майдалап жүрөт э базар жок дейм онун кеп барым бұзат ұша албай узак мақсаттарға болып тузак бұл кепти жоготуш керек ойлорду бошотуш керек бүт күчтү коротуш керек бүт жактан оңолуш керек болбогон нерселерге жашыңды коротпо Айда чүйдөн маселеге башыңды оорутпа чечкиндүү кадамдарды эч кимди тоготпо түшүнбөгөн адамдарга түшүн барам көрісің далай барам қандай ғана күн болсын красавчик бойдан қалам е сіз деген жаңағы депутатсыз да е жоқ мен фокусникпін айтып отпаймын ошо фокусниксіз да уже фокусниксіз да <laughs> о мен сізді таныдым не фокус көрсетесіз ба үйлесеміз вау <laughs> фокусник е сіз сіз <laughs> байке е бекер алып барамын э байке азыр светофор тұрып жатыр бір суретке алып алып э келесіз мына айназик қаныша сіздерге салам деп қойсыз ба Hareket kalsan bereket bulup değil Beketçilik tipi çok değil Kalıman gel bitirigin Oğlunan ber bitirigin Eline arnap geregin Emgektin karmap çelegin Çalkalap çatsan dostum çata veresin Çalkoluktun damın tata veresin Bat ele çaştık ötürün kaçan sezesin Atenin uşul balan çaman de түссүң далай барам кандай гана күн болбосун красавчик бойдон калам красавчик бойдон калам баары бирдейсиң бирок билбейсиң istesin İyilik gerçekten de сен Sen красавчик, istesin красавчик krasavчик өнерің болса аз жұмыс ей жома қыздарды мектептен алдың ба ооба ооба баратам баратам мына азыр барам барбайлы ғой келишти ата биз маршрутка менен келдик менің менин кыздарым да анан айындар десе эме он беш сом экен а азыр кірем э үйгө эмне ала келейин эмне ала келмегилең продуктты ала келесиң да э ладно жака давай эме клиентим бар давай алло э чё не отменяешь э что хочешь э отмен сделай какой делай э отмен сделай что заказал я куда знаю это ты другой э, заказала э отмен сделай икс нажми что делай X. Чего? Эй, красавчик, бұл жашоодо сен ордың тап. Эй, красавчик, өнерің болса үргі Эй, красавчик, эй, сен красавчик. Алдыға қарай барам, көрісіңді далай барам. Қандай ғана күн болсын, красавчик байдан қалам. Красавчик Богдан Балан Красавчик Богдан Бірдейсің Бірақ білмейсің Өмірің өту атқанын сезбейсің Жеңілмейсің Демірдейсің игілікке жетем десең сен іштесең түштейсің студия аяқтау келіп қалдық ей уже жақсы келсің ана неме рахмат сенікі э, екі жүз сом болды біз сөйлесіп едік бөлек сөйлескенбіз екі жүз сом ырдадың эми елу сомға ырдап қойғайсың э ә, ладно өзіңді көп ичинен издеп жүріп өзіңе көңілімді түздөп жүрөм түшүмдө апкарыбай сен деп сүйлөп өңүмдө ай жолукканда сиздеп жүрөм